kolkab lika. Jou-jou, tore Kolkab lika kuulaja, hakkad Kolkab lika raadio Liina saadet kuulama või vaatama. minu nimi on Liina. kutsun end ka Kolkab likaks. ja olen täna siin, et lugeda ette veits mu päevikut. sinist päevikut. selle sinise päeviku päevikuga ma tegin vea, nagu ma ei tea, vahel võiks nagu oh, õppida ka vigadest. mul on täiega ATH, help, mul on täiega ATH, aga vahet pole. saame hakkama. igatahes ma ostsin jälle laihturmpäeviku, kuigi ma olin nagu lubanud endale, et ma ei osta enam kunagi laihturmpäevikut ja siis ma ostsin ikkagi laihturmpäeviku sinise, ma ei tea, miks. igatahes äh, esimesena tuli lahti järelejääk minu eesmärkidest, mida äh, ma ei ole veel saavutanud. ma loen selle nüüd ette sinises märkmikus, lehekülg neli ja viis. esiteks, maja Eestis, teiseks, autojuhiload, töökohustuseta elu, slaš toodan oma prügi, mis tegelikult enne olid kaks eri eesmärki, ma panin nad enam-vähem nagu kokku, sest nad on nagu sama asi, ma toodan oma prügi olles iseenda boss, mis annab mulle töökohustuseta elu. veel peab veits mõtlema. neljandaks, kokkuvõtted kolmkümmend viis. see tähendab, et äh, kolmekümne viie aastaselt äh, tulevad kokkuvõtted. sinna on veel aega. viis, kõhulihased. kuus, kümnekilomeetrised jooksud. seitse, vaba aeg kunstisaalis. käisin ühel näitusel. kaheksa etenduskunstid. etenduskunstid võiks isegi maha tõmmata, ma olen nii palju käinud etenduskunsti vaatamas. Äh, suured tänud äh, mu väikevennale, kes mind on vedanud. üheksa, ma ei tea, mis äh, mul viga oli, kümme tuhat tätoveeringut, ma pole veel kahte saagi kokku saanud. help! tuleb palju tätoveerimist siin elus kümme, viiskümmend, viiskümmend elu. jõu, selle võib ka maha tõmmata, sest ma olen selle nüüd ära katsetanud ja ma just paar päeva tagasi mõtlesin, et kas mulle siis ikka meeldib see. ja nagu kõik asjad on kadunud. ja no võib-olla, kui sul oleks nagu ühe riigi sees kaks kodu, umbes suvekodu ja igatahes ma nagu jõuan kogu aeg järeldusele, et ma nagu nii igatsen enda asju, ma tahaks kogu aeg enda asjade keskel olla, need asjad on must mingi kahe tuhande kilomeetri kaugusel ja siis on veits nagu nukker olla vahel nii et see viiskümmend, viiskümmend elu, ma ei tea, peab mõtlema. minu viiskümmend, viiskümmend elu ikkagi nagu katsetus seekord lõppes sellega, et öö, äh, otsustasin, ma kolin ühte nendest kohtadest, nii et vist öö, äh, võime selle number kümnega maha tõmmata, nagu ka number kaheksa. Äh, ja kuulutada eesmärgi täidetuks. üksteist marineeritud kurk kaksteist, miljonär kolmekümne kolmeselt. saame hakkama kolmteist on mul tegelikult silma maha tõmmatud, äh, aga ma ei ole nagu rõõmukortsud, mul ei ole tegelikult veel rõõmukortse, ma pean ikka rohkem naeratama. neliteist stipp neljakümneselt ja siin ma ei mõtle seda, et ma lõpuks saaks mingit stippi, mida ma oma elus kordagi peaaegu saanud pole pärast seda, kui äh, ma rebeliks hakkasin aga siis ma mõtlesin, et ma hakkan ise raha jagama. viisteist äh, Web3 developer koodimisega on ka siuksed lood, et vahel mul tuleb nagu mingi hoog peale, umbes täpselt kaks korda on tulnud viimase poole aasta jooksul mingi hoog peale. aga nagu sinna, siis ma olen nagu mingi klõks-klõks teinud oma mingi HTML-i hästi ruttu, ilgelt sitasti, sain nagu mingi jumala pohhuisse, mulle nagu endale meeldib, nii et las olla Äh, ja siis ma saan mingi laksu kätte, siis praegu on nagu okk olnud. aga ah, noh, ta on siin kirjas, kuusteist mäesuusatamine. ma juba mõtlesin, kuidas ma selle ära lahendan äh, järgmisel talvel. seitseteist, Rooma. kaheksateist, ujuda öös alasti. olen tegelikult varem elus teinud, meeldis väga, nii et tahaks veel teha üheksateist, abielluda sõrmusega. kui mina abiellun, siis mina hakkan sõrmust kandma. Äh, ma ei tea, kumbasse kätte see käib, sest mul on veits probleeme, see tuleb praegu igalt poolt üles, nii et räägime selle ära. eile ka mõtlesin, et äh, mul on nagu, ei, mul on nagu vastuhakk jätta meelde äh, kumb pool on parem ja kumb pool on vasak, sest esiteks mind ajab juhtmesse see, kuidas see käib mul kogu aeg kaasas, et miks ma peaksin nagu võtma selle nimetuse. mulle palju rohkem meeldib äh, nimetus, et äh, see mu äh, deformeerunud küüspool või siis vihapeksu pool. ehk siis parem, ma olen isegi jala peale parem juba kirjutanud, et mul meelde jääks vist või? kus me alustasime? sõrmusega abiellumisest. kaks asja ei jää elus meelde, kus poole asub süda ja kuhu poole läheb abielu sõrmus, aga eks äh, kui süda uuesti kõvasti põksuma hakkab, siis ta näitab ennast, võib-olla ta on siin keskel, mul on tunne tegelikult siin oo ja vee vahel <clears throat> äh,. ja ma nagu tegelikult ise olen juba jätnud endale augu sõrmuseks pöidlasse võiks ka veel panna sõrmus, kui ma tahaks mitte kand-, katta oma tätoveeringuid. ehk siis need kaks sõrme on veel vabad. Neil on mingid nimed ka, ilmselt üks võib-olla ongi abielusõrmuse sõrm, ma räägin vasakust äh, käest, ei, ma räägin paremast käest, sest me just nägime seda ilusat sõrme. Äh, see on mu parem käsi <laughs> ma räägin probleeme igatahes abielluda tahaksin sõrmusega. kakskümmend, kümme prillipaari. ma olen äh, praegu olnud äh, edukas nelikümmend protsenti selles äh, eesmärgis, mul on täiega vaja uusi prille varsti, siis ma oleksin juba viiskümmend protsenti edukas selles eesmärgis. kakskümmend üks kõrb. Pole üldse edukas olnud veel selles eesmärgis. kakskümmend kaks, Toku kolkaplikadest no ma siin äh, filmin nagu segane, nii et vaatame, mis sellest kunagi saab. kakskümmend kolm, Mugula aktivism. kartul mulle meeldib. kakskümmend neli, Pinks öös. ma tegin Pinksi nagu mingi kolm äh, sekundit äh, kaks ööd tagasi. ja ma ei tea, ma mõtlen, ma kannan alla selle eesmärgiga, ma ei tea, mul ei nagu mulle meeldib tantsida palju rohkem kui pingsi mängida. kakskümmend viis, aga võib-olla on ka asi selles, et sul on vaja mingeid oma pingsireketeid, sest äh, mul on kaks paari Viinis. ma räägin kõik mu asjad, ma igatsen teid. ma varsti tulen teile järele ja siis me taas kohtume, mul lipud, mõtle, kui ma saan jälle elada mul lippude vahel, missugune õnnelaks mulle peale siis tuleb ja siis ma saan oma lehmatooli ja siis ma saan oma Louis Vuittoni kotid ja siis ma saan kõik oma riided ja siis ma saan oma ainsa valu äh, kunstiteose ja eile õhtul ma avastasin äh, et suht pikk elu on tegelikult juba nagu elatud, on ju, kolmkümmend kaks äh, eluaastat millest siis umbes, ma ei tea, kaksteist või, olen äh, ma, ei no võtame, jah, umbes kaksteist olen mingi kunstihakatis olnud või noh, kunstnik ja ma olen nagu, no meil mõelda, et teeks mingit skulptuuri või asju, ma olen nagu kõiki asju suht nagu ühe korra <laughs> proovinud. mul on üks keevitus metallkunstiteos, mul on üks äh, kiviraidumiskunstiteos, mu vasak käsi <coughs> millal tuli pöial ära siis mul on üks äh, valuteos, äh, ma mälu järgi, meil oli äh, valuteos siis ehk valamisteos, kus valasime kipsi vist või, ma ei teagi, mingit asja valasime. ja ma, aa, ma olen tegelikult, mul on kaks valuteost. ma olen lateksit valanud ja ma olen valanud kipsi lateksi ma valasin mingid loigud, siis ma lõikasin nad ruutudeks ja need ruudud ootavad mind, kui ma neid kätte saan, siis me oleme jälle hästi rõõmsad. samamoodi ootab mind mu valuteos, mis äh, ma mälu järgi üritasin äh, voolida Väätsa Kivimäe neid kahte suurt kive ja siis, kui ma pärast läksin neid vaatama, siis tuli suht kaks ühes mälu järgi, igatahes mul on see kivi üks valuteos, üks videoteos no kaks Vildika teost tegelikult, eh, jah, Vildika, mulle meeldis, issand, mulle nii meeldib Vildikat. ja siis ma avastasin tegelikult, et jõu, mida mul on nagu lademete ees, on lihtsalt mingisuguseid pabereid ja joonistusi ja kritseldusi, nii et põmps, kui ma oleks Pablo Picasso, siis ma oleks miljon, miljardär juba, sest eh, tal nagu äh, müüvad paberid, kus on lihtsalt mingi ühe joone tõmmanud äh, tema puudutus väga kallilt. aga ma ei ole Picasso ja mul on tegelikult selle üle hea meel, sest Picasso oli täielik munn. me ei ole Picasso fännid mitte mingil juhul. lugesin oma päevikut oh,. vaba kui lind, vaba kui metsik hobune. Preema äh,. ma ei olegi sellest rääkinud ju. ma olen sellele vist vihjanud, ma olen rääkinud sellest esimese hoo vist või teise hoo. küsimustele on vastused saates mu ema küsis mult, ma ei mäleta, kumb see oli, kas see oli esimene või teine igatahes esimeses hoos ma väga nagu kõvasti kuulutasin seda, kuidas mina ei taha mitte kunagi lapsi saada ja siis äh, see aasta on niisugune asi juhtunud, et äh, preema, sõltumatu poš <laughs> järgmine lehekülg. parim mees parim mees on äh, seitsmeteistkümnendal detsembril linna jaoks olnud, meeldib Marile ja emmele ja Martinile ja Raidile. saab nendega hästi läbi. räägib hästi oma eksidest. on mu pere vastu tore. huvitub Eesti kultuurist ja on valmis õppima eesti keelt. sellega on naljakas lugu, sest kunagi hästi ammu ma kirjutasin teksti, et äh, mu äh, dream wedding Dream Wedding ja siis seal mul ei, ei mahtunud üldse pähe idee sellest, et äh, mul võiks olla välismaa mees, sest äh, mul oli kuidagi lapsepõlves mingi teema, peame samu multikaid vaadanud olema, kui me väiksed olnud. pluss siis ma olin hästi see teema, et äh, kui mina hakkan abielluma, siis nagu arvestades sellega saab mu mees. et äh, ühele lapsele ma pean kindlalt pääsukese nimeks panema ma olen seda, me oleme, see on niimoodi päästetud nimi, et üks läheb raudselt pääsuks, eks see mulle vist tegelikult meeldiks, kui mees võtaks ka pääsuks. ma tahaks täiega enda nime anda inimesele, igatahes siin oleks see, et mul on nüüd täielik mingisugune ajupesu toimunud ja ma pole enam üldse äh,, ei usu enam üldse sellesse, et Eesti mees võiks olla, nii et mul on nagu mingi, mu mees peab eesti keele ära õppima <laughs> aga ah noh, see tähendab, peab olema valmis, aga no võib-olla see, ma ei tehtud ka ei pea olla ju siis järgmine parim mees on äh, mees, kes on nõus minuga tarokaarte panema, väga tähtis. järgmine asi on, et hoolitseb mu eest tuues kohvi näiteks voodisse või tehes hommikusööki, selle ma panin täiega pihta kellelgi teisel, tegelikult hommikusöögiga mul veits siuke, ma tahan meest, kes teeb endale ise süüa ja mulle ka, sest ma tegelikult ei viitsi kogu aeg nii hullult kokata, ma ei jaksa olla päris siuke koduperenaine, kes ainult seal köögis vist on. mul läheb nii palju vaja nagu keskendumist, et seda nagu toitu valmis saada, kuigi ma olen tegelikult mega hea kokk, aga siis võikski olla ikkagi nagu fifty-fifty ju. kingib aeg-ajalt lilli ma ei tea, kas mul on nagu see lillesaamine ka tegelikult nii vajalik <laughs> mida ma tahaks kingiks saada? luuletusi. <laughs> ma tahaks luuletusi kingiks saada. ma pean mingi luuletaja otsima endale. uusi teadmisi. kingib mulle uusi teadmisi. ma ei tea ma tahan üldse midagi kingiks saata, mul on alati terve elu kinkidega probleem, ma nagu handle in ära kingid ainult mingitelt inimestelt, kes mulle nagu päriselt tähtsad on ähm,, täiega tunnistan üles, olen ära visanud elus kinke, sest äh, olen suht valiv tegelikult, et mis energia sinna minu keskkonda äh, saab ja kink äh, vahel on ikka nagu väga nahaalselt sihuke, et võta siit minult üks asi sulle ja ma olen nagu mingi, ma tegelikult ei vist ei taha sult asju, nii et äh, meelespäid võiks küll kinkida, ma näen, seal on nii ilusad meelespead. Lähme edasi. räägib ausalt rahast ja suht- ja pluss suhtub, et tema raha, minu raha ja minu raha on tema raha. ma ikka tahan mingid leivad ühte <laughs> kappi panna ah.. Romantic gestures. Davai, romantika peale ma olen ka hästi palju viimasel ajal mõelnud, sest äh, juba siis, kui ma ükskord istusin Noaga, kes oli mu eks-peika, kuskil äh, me istusime McDonaldsis ja sõime õhtul McDonaldsit oli mingi neliteist veebruar ja siis ma olin nagu mingi nii romantiline. see oli see moment, kus ma sain nagu aru, et mul on nagu natukene vist lappes ideed romantikast, roosid üldse ei meeldi nii et lillede kinkimisel võib kinkida meelespäid või aasalilli või siis koguda näiteks jaaniööl seitse eri lille, siis panna need mu padja alla ja siis ma nägin Bruce Willis tunes. Äh, šokolaadikarp mulle ka nagunii väga ei meeldi, sest ülesöömisega on nagu mingi probleeme olnud. mis on mu jaoks romantiline? kuubikotid ja Krossi toidupood ja varbad murus ja pikad silmavaated vist. ma pole vist päris niisugune tavaline naine, mis üldse on tavaline. ma viimase jätan lugemata, ma ei julge rohkem. siit ma ka ei julge lugeda. no see pole käsk, kuradi Gilmore Girls ta tuleb uksele ja käseb, Liina, su saade hakkab, see pole käsk, aga ma reageerin sellele kui käsule <laughs> sest selles on mingi tõsidus. tundub, et meeldivam on alluda, peale selle mina ise olin ju avaldanud soovi, et äh, ta mulle meelde tuletaks, kui me räägime telkust, praegu tõesti tahaks ropendada, siukest kuud ei ole ma mitte kunagi kogenud. nagu praegu taevas oli, aga tead, kalender ju, muutusi on olnud palju, aga oli ka veebruar üheksakümmend kolm ja umbes kümme tuhat korda. ma ei lasku mehe loodud aega. vägev kuu on taevas terve kuu nägi ära, pluss selle kõrval sirasid kaks tähte nagu raam, kuigi oli ainult kaks tähte, kaks nurka ehk põmps sai ette kujutada vaid äh, kolm külge, aga rohkem polnudki vaja. tähed said raamitud, raamisid selle kuu perfektselt ära, kuigi neid oli ainult kaks tükki, kuigi tegelikult raamil on neli nurka, põmps tegid kuus tähe, The Star of the Night või muud sellist. Orion oli teisel pool, kuu oligi The Star, aga ta pole ju täht, ma olen nii segaduses, oot, kuu oli staar. kui on kaks A-d, siis ju on eestikeelne sõna peale selle telekas on ka ära trükitud näiteks Eesti otsib superstaari. ainult kuu oli suht paigal, veits nagu manneken vaateakna all. Pärnaõis. kui ma peaksin valima, milline tee ma olen, siis milline tee ma oleks? ka täiesti tühine valik. mul on palutud valida ja sealt saingi Pärnaõie trauma. mul paluti ükskord valida, et milline tee ma olen ja ma sain sealt Pärnaõie trauma pärnaõi on põmps puu, kui sa jood pärnaõid, siis sa jood puud, ma väga kammin selle peale, mulle väga meeldib puu äh,, puu, puudest mõelda. valikuvabaduse andja valis ise pärnaõie, miks sihuke jõu? peale selle, et aastad tegid sellest valikupakkujast, no siin hakkab mingi klatš pihta, ma ei julgenud vanasti isegi paaris õlle tellida päriselt, jõu, inimesed, ma ei julgenud baaris õlle tellida, mul äh, oli vaja, et keegi teine läheks ja räägiks selle võõra inimesega, kelle nimi on baarmen või daam. Pärnaõis, olen endiselt kuskil hingesopis vihane, nii ikka veel klatš käib. A bike, to get involved, to become attached, it's a balanced trick or act siin me hakkame teist inimest klatšima. kuule, ma ainult klatšin. Oh no <laughs> ei, ma räägin siin oma südameasju. käisime eile Pärnus emmega sotsiaalse innovatsiooni seminaril uue kunstimuuseumis. kõik kordub, mitte ainult paari kuu tagune, vaid ka aasta tagune Tartu üle eile öösel kirjutas näiteks Tamer. ta ka kuidagi ilmub välja ikka, nii et varem siis vist pole viis pluss saanud. kirjutas What's up, did you move to Estonia, ma ei vasta <laughs> ja ma ei ole talle siiamaani vastanud, ma nüüd vastan, et jõu, Tamer, ma kaks päeva tagasi otsustasin, et ma nüüd move isin Estoniasse Tamer äh, oli, on türklane, kes oli äh, mu boss äh, seal mängufirmas. oi, kuidas trigerdas vahel. ja jälle ma klatšisin mehi. siis otsustasime, et vaatame eelmisel õhtul filmitud videosid. kõik mätsib ja hõrd hoiab. kes küsib, see saab mul on aega seitse minutit. kuus. produtseerin inglinumbreid. homme content, täna enam ei viitsi. mul oleks vaja mingit ülesannet ongi loetud või? tegelikult ma tahtsin lugeda seda põhiteksti, ma pean otsima selle üles, see oli kaheksas veebruar sest äh, ikkagi käesolev hoog on äh, pühendatud Marile, kes äh, nüüd vahepeal on välja tulnud, lõpetab koos minuga algkooli, olemegi lõpuks samas klassis, Mari! ja see oli, seal oli mul Marist ilusti minu arust kirjas. küll siin inimene on ikka grafomaanitsenud. Jaanika veits traumeerivad äh, tekstid, Donau Insel huh.. vabasteet, leivapasteet, leivadieet. retsept koristamiseks. koristamise retsept mõlemal korral. suitsujuuste väljakasvatamist, ühe otsa piletid mantra, laul või lugu, mis ette ütleb, mis teha. täiega pean seda äh, Imagine Dragonsit kuulama. jäta nii-öelda kõrva taha tuli kirjutatud. vaesusirv. mul kasvab iga kord välja paljas elu, puhas rõõm ihk olla kunsti ees, ma täiega jälle koristan. mul pole uut laulu Eli, elu seni totaalselt haaranud tugitoimingute lõpetamine, esimene kord kirjutamine, teine kord suits ja alkohol. seda ma ka ei tea, mida ma mõtlen peale selle, et ma eile olin nagu mingi jätaks kirjutamise maha ja siis ma olin mingi kaks päeva tagasi, et jätaks suitsetamise maha ja siis ma olin ju kogu aeg olnud mingi kaine mai. ei tulnud see ka tegelikult välja. ehk nagu tohutu ihk on midagi maha jätta, aga nagu ma ei tea enam, mida maha jätta päriselt Liina saate jätan maha. leppisin vanade versioonidega endast. jah, nii oli ega enam ei ole. varas sai nii tagasi tulla. kasvab eksisteerimise iha. kohale jõuab elu kordumatus, iga hetke kordumatus, et hetki tegelikult polegi. olen mina siin ja praegu, maailm on ava. võib-olla on teine, võib-olla on kolmaski kirjutatud naistepäeval kaks tuhat kakskümmend kaks lennukis Ida-Euroopa kohal. ja me oleme endiselt jaanuaris ah,. siin leidsin. <clears throat> olin õues <laughs> olin õues ja seisan nüüd silmitsi, ma ei tea, kas ma saan seda lugeda ju ja ma kaotasin selle jälle ära. sõbrapäeva puhul asendas Dianat Liina. Liina rääkis sõprusest, oma inimestest, ajast ja oma esimesest sõbrast, asendamatust Dianast äh,. Diana on lahe, nagu on lahe ka Mari nagu on lahe ka Jete ja nagu on lahe ka Lee, kes on see oranž jope äh, esimese hoo neljandas saates, mul on vaja see nagu välja öelda, sest need neli tšikki on need, kes olid mul mõtetes, kui äh, ma rääkisin nendest oma mantlitest, oma neljast mantlist, millest kaks on juba Eestis, mantlid, joped on alles Viinis, nii igatsen oma asju ma ei tea, kes teab, keegi ka, et kaua ma siin rääkinud olen. Äh. veel uudiseid viimastest nädalatest, ma olen juba kahte langevat tähte näinud, esimene kord ma unustasin soovida, aga eile ma soovisin. alguses oli nagu mingi, miks see nii ere on, mingi liigub, siis mingi ufo või, ja siis ta kadus ära. ja siis ma mingi, aa, soovima peab. sirelid juba lillatavad ma olen kaks päeva järjest päevitanud. täna hommikul ärkasin üles, õues oli jaanipäeva lõhn. aga meil on ka maikuu. mai või mai, mai, mai, mai, mai, mai. mai, mai, mai. mai, mai. kell on viisteist, üksteist, ma ei mäleta üldse, mis kell ma pihta hakkasin sellega, sest ajaga on mul olnud terve elu lappes ja sellest ma rääkisingi seal Diana saates veits. Äh, ma lihtsalt nagu, mul on olnud nagu, ma ei teagi, kuidas ta nagu lappes on, aga mul on alati olnud tunne, et ma nagu ei tee piisavalt, ma olen nagu laisk samas nagu, siis ma, samas ma olen nagu võimeline väga ruttu, väga kiiresti, väga hästi asjad ära tegema, <clears throat> kuidagi üle pea teistest äh, kunagi ei saanud koolis aru, et miks inimestel läks nii kaua selle kirjandi kirjutamisega, kuidas nad viitsisid seal nagu teiste inimeste keskel seda asja seal teha, ma olin nagu valmis minema kirjandit tegema, ei saanud üldse läbi, sest mulle meeldib ikkagi nagu eraviisiliselt kirjutada, klatšida äh,. kool oli üldse nagu julm, ma ei saanud nagu ma, minu kool oli täielik vangla, sa pead, sa pead lihtsalt istuma seal ja lihtsalt nagu olema. ja tegema seda, mida sulle kästakse, ei meeldinud. aga kuidagi ka seostus ajaga. kuigi tegelikult Paide Ühisgümnaasiumi minu viimane klass, mul oli mega hea klassijuhataja, Kersti sai mega lahe. sest seal mul on kuidagi head mälestused koolist. peale selle, et mind visati, ei, ma sain umbusalduse ja mulle, ma olin nagu äh, meie, meie klassi mingi see esindaja kuskil mingitel asjadel ja siis ma ei, inimestele ei meeldinud, mida ma tegin ja siis nad umbusaldasid mind. millegipärast mulle nagu meeldib see nii väga, miks see mulle nii väga meeldib. aga lihtsalt lahe kogemus olla umbusaldatud. põhimõtteliselt nagu, kui ma sain nagu, nagu ma ei tea, nüüd ma ikka tuleb vist ära rääkida see lugu ka mida ma siin kõige rohkem mõtlen viimastel päevadel, ehk umbes äh, tol ööl, kui ma esimest <laughs> korda nägin langevat tähte. ja nii ilusad kuud, nagu nii ilus kuu oli jälle. ja ma näitasin sellele kuule oma paljast perset, ma istusin lõkke ääres õues, oli külm ja härmatis ja mul oli järsku mingi hetk, ma ei ole üldse vetsus käinud, täna peaks vist vetsu minema ja siis äh, tol hetkel me juba käisime nagu põõsas, ma lähen sinna põõsasse, võtan püksid äh, alla ja nagu äh, kuu vaatab läbi, läbi, läbi heki ja ma olen nagu mingi pissi häda, kas sind ei olegi, siis ma hakkan naerma, sest mul on varem räägitud, et ma olen seda tegelikult mitu korda teinud, ma olen iga täiskuu seda teinud, alates Eestisse naasmisest, et äh, kui sul on mingid äh, jamad, siis mu emps ütles, et peab end kuule näitama ja olema nagu mingi minul on, sul ei ole. <laughs> ja siis kuu võtab selle ära ja ma ei ole selles nagu liiga edukas olnud, sest kohe alguses lõi mul veits nagu juhtmesse see, et miks ma pean nagu nii ülbe olema kuuga, et miks ma ei võiks olla nagu mingi palun kuu, võta mult see ära. või noh, miks ma pean olema nagu mingi sihuke äh, nagu, miks ma pean kuus kadedust tekitama? see kuidagi, mul oli kuidagi, oleks tahtnud nagu kuuga veits toredam olla, aga siis ma tol õhtul hakkasin, ma ikkagi suht irvitades ütlesin seda sellele, sest mul ikkagi tunne, et ma nagu nagu kuhu kutsus mind oma tagumikku endale näitama, nagu siis ma olin nagu mingi mul on, sul ei ole, panin püksid üles-tagasi, läksin lõkke äärde tagasi, nägin äh, langevat tähte. enne seda oli keegi mind ära veennud, et äh, mul on ATH mis ma olen nagu juba ammu tähele pannud, et jaa, mingi hull diagnoosimine hakkas pihta, kõik räägivad sellest ja siis ma olen kohanud inimesi ka, kes on endale alles hiljuti diagnoosi saanud. mis pole ka siis võib-olla nagu nii imelik, et mul võib-olla siis ka on see, sest äh, mega nagu klapp oli selle inimesega <laughs> no siiamaani on. on natuke sihuke, aga on äh, mul endal meie mõlema pärast, sest mul ikka, ma olen alati mõelnud nagu ma olin lihtsalt omamoodi, omamoodi noh. et kas siis on vaja mingit nagu diagnoosi, aga siis mul juba räägiti, et diagnoos on tegelikult ah, ma ei tea, mis ma saan sellest, igatahes mul ajab see nina äärmes, kui sa mõtled selle peale, kuidas ma oma saateid teen, nagu mul on alati kõige suurem mure olnud sellega, ma täiega uskusin, ma ei oska lugusid rääkida, sellepärast et äh, ma hakkan ühest otsast pihta ja nagu kui sa oled Liina saateid kuulnud, ma võin nagu, ma hakkan siin sellest Nine Jacksist pihta ja siis ma lõpetan siin maas <laughs> mu mõttelennud on nagu ikka siukesed, aga siis ma õppisin tegelikult nagu viimase aasta jooksul nagu viimaste aegade jooksul ma nagu just üritanud nagu flow ida kaasas enda oma mõtetega. tuleb välja, mis tuleb, millegipärast on see nagu tähtis, vaata. nii et see oli naljakas, nii et kui mind seal tol hetkel nagu ära veendi, et äh, mul on see ATH, siis mul kogu aeg peas käis mingi, et jah, nagu ma olen küll tõesti siukene, aga nagu ma just õppisin seda enda puhul armastama. ja nüüd sa tuled ja ütled mulle, mul on midagi viga või? enne armastust olid ju kõik need aastad, kus ma olin nagu mingi, mis mul viga on <laughs> istuin deprekas korraks. aga ah, noh, see deprekas ma lasin ka ise ligi reaalselt, ma ju seda väga ilusti jälle seletasin ka kuskil siin ära, et nagu terve elu ma olin nagu mingi, mul on alati olnud tunne, et äh, luksus on nagu vinguda. ja siis ma ei ole nagu lubanud endale head seda luksust, et seal toona ma olin nagu mingi davai nüüd nagu valutame lõpuni ja siis ma nagu tegin need luugid lahti ja siis no sealt kogu see pask, mis oli aastaid ja aastaid, ma olin kakskümmend kolm ju, aastaid ja aastaid kogunenud, hakkas nagu välja tulema, järjest tuli, järjest tuli ja tuli nagu aasta otsa järjest. ja ega mul ka ei ole tegelikult ühegi tähtsat doktoripaberiga inimese äh, diagnoosi. ja mul endal jumala suva tegelikult, kas mul depreks oli, aga noh, niisugune kogemus oli, et muudkui töine ja töine ja töine, siis vaikselt hakkas nagu nii tore olla nagu praegu rääkides. rääkimine täiega ravib mind. ma enne ka siin veits töinasin ja ma vahepeal mõtlen, et miks ma nagu töinan, ma kuulan nii palju mingeid valusaid lugusid kuulnud viimasel ajal, võib-olla ma pean nagu nende, neid valusid lihtsalt välja nutma. mõttelend <laughs> siuksed inimesed siis vist on nagu ATH-ga kui nagu mina. nii et kui keegi ütleb sulle, et tal on ATH, siis ole nagu mingi, no Liina mis ühtepidi on nagu kõige parem uudis ever, sest äh, ma olen alati tahtnud tavaline olla. ja nüüd ma, kuna käivad, kõik diagnoosivad seda endale, siis ma olengi nagu ilgelt tavaline. imeline, ma olen täiega imeline. tegelikult kuskil nagu olengi, tegelikult olengi imeline jaa. kas ma juba lugesin põhiteksti ette või? ei lugenud, ma ei taha lugeda seda tegelikult Nüüd ma olen seitse minti rääkinud. ATH. ADHD. hüperaktiivne ma küll ei ole. ainult siin kolju sees. aga aju on ju mu lemmik kehaosa. nii et las ta hüppab mul oli, mu tantsustiil on ka hüplik. ja ma olen terve elu korra aastas korrutanud ühte luuletust. ja see luuletus käib nii. meil on päkapikud käinud, aga mina neid ei näinud, nägin ainult kingipakke, nüüd ma hüppan rõõmust lakke täna ma pean kingidaati, tema ju need kingid saatis, kas ma just nagu mingi kakskümmend minti tagasi ei vingunud selle üle, kuidas mulle kinke ei meeldi saada või? seda luuletust mulle meeldib äh, lugeda, sest mulle meeldib rõõmust lakke hüpata I'm digging with my fingertips. I'm gripping on the ground I stand upon. I'm searching for fragile bones. Evolve. pollution. It's their pollution. Never gonna be refined, yo. Never gonna re be refined and never assimilate. Never assimilate. kas see siis on see uue koristamise laul või? linnulaul on. linnulaul on mu uus koristamislaul, ma nüüd natuke kuulan. me kohtume viimast korda Liina saates järgmisel teisel esmaspäeval. Äh, ja seal ma siis vastan küsimustele. Äh, nii et kui sul on küsimusi, siis äh, saada need liina at kolkablika punkt ee ja lõpetamegi selle hoo ära. neljas hoog. nagu mu vägev tätoveering <laughs> parema jala peal, mis mul on meeles, et see on parem jalg, sest seal parema jala peal on kirjas reaalselt ka parem jalg. vasakul ei ole kirjas, et ta vasak on, vasakul on lihtsalt vihapeks, viimane vihapeks, kaks kaselehte linnulaul. ühine kolkaplikadega kolkablika.ee